<laughs> Ayan. <laughs> Parang kilala kilala na. <laughs> okay. Siyempre, dati ready ka na ba sa katanungan? Hindi pa. Hindi pa daw. Okay. Siyempre, nahin natin si Mami. Mami, ano pong masasabi mo? Ay, may sinigil na ano pong namana ni Jacob kay Daddy? Bukod sa kagwapuhan, ha? ano pong ugali? Makulit. maaga matulog. uh, madaling pakainin, hindi siya mapili sa pagkain, tsaka matunurin siya ang baby. Ayan. Palamakan natin si Mami. Okay, si Daddy naman kaya. At ka, ay sinisagot mo, labas ka kay Mami. <laughs> Anong nakita, ah, ano pong namana ni baby nakatangian ni Mami? yung kulay ng mata, ng ano, katawan. Kasi ako, hindi ako ng bata. Parang mabuti naman din si baby, ikaw naman, daddy. Ano ba po? Ah, yung nakyutan. Ayun, nakyutan. Si baby nakakakain na nakakablog na ng mic. Gusto mo maging mouse paglaki? Biya, biya! <laughs> Ayan. At dahil dyan, mami, thank you so much. Pero sila daddy and mommy. Kaya kung hindi kawin talaga. Mauna po kayo dito, ma'am. Ayan, muna po kayo. Okay. At dahil dyan, mag-uumpisa na po tayo sa ating birthday celebration ni Jacob. At alam, alam ko po na gusto nyo po mag-icebreaker muna. Kaya naman, inaanayan ko po ang lahat na magsitayo ulit para sa ating icebreaker. Okay. So, ang gagawin po natin ay i-spell out po natin o tutulungan niyo po akong i-spell out ang salitang Jolly Town. Kung hindi niyo po alam ang salitang word ng Jolly Town, ayan po, nasa harapan po. Okay, repeat after me lang po ha. Okay, start ko na po. J, freedom. Okay. Repeat after me lang din ko, ha. Ako po muna. J-O-L-L-I-T-O-W-N Okay naman po. J-O-L-L-I-T-O-W-N Ayan, talagang mga Sali ka. No spell out gamit ang katawan. Okay, ready na ba yung spell out? Ready na ba? Okay, alam ko, ready, ready na kaya, kaya naman. Ang uh, na natin. Ang letter J is J. Okay, kayo naman. One, two, three. Dapat lahat gagalaw. Pag nakita kong di gumalaw dyan, lalo si Seth, nagtitiktok dito sa harap. Ay, okay. At ang pangalawa naman ay L. Oh. At ang letter L, L. Sa kabila, outside naman, L. At ang I naman natin is close. Ayan, close. And then, C. At ang next na O is, magbabanggit lang tayo na O. O. Okay, yung W natin is open. Dalawang Pagkatapos po is WL. Ang ating right hand ay nasa ating dibdib. Okay. Uh, alam niyo na po ba ang gagawin? Opo ah, opo ah, titignan ko yan ah. <laughs> okay, ulitin po ulit natin ng dahan-dahan. Okay, letter J. J. N. O. L. L. Okay. Ayan, alam ko na talagang alam na. Siya ka kay gagaling bumili. <laughs> okay, at dahil dyan, maaari na kumansiyo po ang lahat. At sa mga kids natin dyan, gusto nila pang maglaro? O kaya naman, pagkabilang ni Ate Jenny ng tatlo lahat mga kids nandito na sa unahan. Okay, dahil konti lang kayo, magwa one way tayo. Dito ang boys at dito ang girls. Yan, dito kay Ate Jenny ang boy. At syempre, itong online, dito ang girls. Okay. So, kayo one line. Yan, one line lang ha, kaya find your high baby ha, find your high. Ayun, si baby talaga nasa gilid. So ka baby, unahan ka. Hindi ka makita sa likod. <laughs> Ayan. Dahil meron na tayo team boys at meron na tayo team girls. Nakikita niyo ba yung hawak ni Ate Jessa? Anong tawag dyan? Basket. Basket. Or basket. Basket. Ayan, oh, bakit nagugutom ka lang sa chicken? <laughs> ay, at tayo dyan, ang laro natin ay tinatawag na Jollibee's Collect a Coin. May nakakaalam ko ba ng Jollibee's Collect a Coin? Opo. Ay, ano po yung Jollibee's Collect Coin? You get the coin? Or yeah. Collect ng coin. Wow, very good si Bibi. Alam niya. Siyempre, ayan. Ang gagawin po natin is, manghihingi po tayo ng coins kaila mami, daddy, ate, wala ka. Ano ba? Di ba <laughs> manghihingi po tayo ha. Hindi po tayo kukuha. Manghihingi. <laughs> Ayan, manghihingi tayo kaila mami, daddy, ate, kuya, tita, tito, or sa mga guests na nandito. Okay, ano na po ba ang gagawin? Ayan, ano ate ang gagawin? Huwag ka na mahiya, tayo-tayo lang. Ayan, nahihiya si ate. Kaya naman, sino ang pwedeng maghawak? Ikaw na na. O, yan. Si? Kuya Baste at si ate, Princess. Okay, kayo ang magigsisilbing leader ng grupo. Kaya naman pag sinabi ni Ate Jenny ng ah, paramihan kayo ha, ah, kung sino ang pinakamarami siya ay may game prizes. Okay, pag sinabi ni Ate Jenny ng Jollibee's collect ang coin and 3, 2, 1, magko-collect na po kayo. Okay, Jollibee's collect the coin and 1, 2, 2, o 2 pala, 2, wait lang, matulak. <laughs> two, and three. Go, go, go. Connecta con la cross. Connecta. Okay, pangawak baby. At ang katip, boy. Wow, wow ang dami yan. At halatang-halata kung sino nanalo. Sino nanalo? Ang team? Ano pong tawa ka, mami? May anak ka ba dyan, mami? <laughs> ayan, lapit kayo kay Ate, Ate Jelta, ayan. At dito na lang kayo kay Kuya Romar para sa inyong gift prizes. Dito kayo, team boy kang nanalo, baby. Ayan, lapit kayo doon. Solid yung iba. <laughs> ito po, dahil sa inyo po ito nang galing. Papayag po ba kayo na ibigay na sa mga kids? Yes! Parang may nag-ano si tatay talaga eh. Wala? Parang <laughs> tumututol pa si tatay eh. Papayag po ba? Yes! Hindi, parang ayaw nyo talaga. <laughs> okay, dahil dyan, pagsasamahin ko na. Ayan. Okay, dito na mga kids. Saan ang isa? Dito ka muna, baby. Hindi pa tapos yung game. May coins ka pa. <laughs> okay. At dahil na napagsama ko na, bago ko ibigay sa inyo ang mga coins, kailangan muna malaman ni Ate Jenny kung sino ang may alam ng magic word. May nakakaalam ba ng magic word? Ano po ang magic word? Last one, magic word. Happy birthday. Birthday ka po. Wow, dahil dyan, may game prize ka. Yan. Palama na natin si ate dahil nalaman na magic word. At syempre, bago ko ibigay ito, kailangan ko yung malakas na happy birthday, Jacob. And one, two, three! uh, wala na. Happy yung pinaka pinakamalakas. Happy birthday, Diego! Okay, ano naman si Ato Lorraine? Ang basa dyan, Lorraine, Lorraine? Lorraine. Ah, si Ato Lorraine, paano mo bagati si Jacob ng malungkot? Paano mo siya mapatihan ng happy birthday ng malungkot? Malungkot tayo, ah, hindi masaya. Ah. <laughs> Anong paano siya mapatihan? Yeah, Malungkot nga niya. Malungkot. <laughs> Malungkot na yan. Ito naman si Kuya. Anong name mo? Ah? Parang tumatanggi ka pa. Halika na. Anong name mo? Ah? Ayan, si Kuya Paul nahihiya siya. Sige, paano mo babatihan si Jacob ng masaya? Paano babatiin si Jacob ng happy birthday na masaya? Parang baliktad sila, no? Ito masaya, tapos ito malungkot. okay, at dahil dyan, gusto ko ulit yung malakas, ha? Happy birthday, 3, 2, 1! Okay, once again, happy birthday, Jacob! Okay. At si Yang po ay mahilig or mahilig siya sa gadget. Si Yang po ay mahilig sa gadget. Kaya naman, gusto niya sanang i-text si Jollibee. Ngunit nasira ang kanyang cellphone. Sa tingin niyo, paano kaya niya text si Jollibee? Ano kaya ang pwede ko ipa-bring me? Kaya naman, <laughs> Ayan. Kunin niyo muna yung cellphone. Nauna si Bibi. Ano pangalan mo, Baby? Si Bibi? Rain. At dahil dyan yung cellphone, Baby, bak maupon. Wala tayong pambayad. <laughs> Ayan, ibalik niyo muna yan. At Asan yung cellphone mo, Bibi? Naka? Ayan. At dahil dyan, ayan, may game prizes ka. Okay. Thank you so much. Ayan. Pagod na? Bawi na naman sa next. Okay. I thought yung ako po dito, ah, hindi nyo iiwan yung item. prize. Okay. Alam nyo ba na si Popo ay mahilig daw sa sports or sa basketball? Okay. Sabihin nyo lang, ano kaya ipapabring ko? Bola? Sige nga, dalan mo ako ng bola. ah, <laughs> syempre, wala naman kayo dalang bola or jersey dyan. Kaya naman, si Popo ay Popo daw, gusto niya sana mag-basketball. At syempre gusto niya complete attire siya. Kaso nga lang, si Popo, naiwan niya ang kanyang medyas. Kaya naman, oh, wala pa. Oh, oh, oh, oh, oh. at, at talagang sinala niya, nakagano'n pa. Okay, in the weapon. ba to? Oo, hawakan mo. Ayan, <laughs> ganyan, ganyan mo lang. Ayan, dahil dyan maaari na kayo umupo. Maliit pa niyo, kaya maliit pa niyo ka na. Upo ka na. Yung may mo pa. <laughs> dito, dito ka lang baby. Ayan, dahil dyan ikaw ang nanalo. Talagang, malapakan naman natin si baby. Ayan, talagang pinubod na pa yung pinakamahabang medyas eh. Oh. Okay. Okay. Si Frenny ay mahilig daw sumayaw. Okay. At ah, sabihin niyo, ano kaya papabring nito? Dancer. Dancer. Ano, <laughs> paano ko kaya naman na dancer? <laughs> Sasayaw dito sa gitna? <laughs> okay. At ayan nga, gusto niya sanang sumayaw. Kaso, nariwan niya ang kanyang sapatos. Yan na kaya naman, nilibre, baby. Ikaw <laughs> okay, maaari na kayo umupo. Okay, niyo na yung baby. And good evening. Okay, bawi na tayo, Charnel. Bring me. Okay, ang next naman natin na bring me. Kilala niyo po ba si Hetty? Dahil kilala niyo si Hetty, pa klase siyang pagkain? Strawberry! <laughs> Spaghetti! Spaghetti! Okay. Alam niyo ba, si Hedy ay mahilig sa make-up. Okay, kaya naman yung mga bag nila, mami, dyan? I-ready nyo na yan. I-ready nyo na yung mga bag nyo. Oh, nakikita ko marami na nagbubukas ng bag. Okay. Wala pa, ha? Oo, oh, oh. wala pa. Mahilig na siya mag-make-up. Ano yan? May claim na siya. oh, mukha mo na, baby. Wala pa akong pinapa. Really? Okay, dahil mahilig siya sa makeup, gusto niya sanang mag-makeup kaso wala kasi siyang pang-blush Oh, Kaya naman, bring me blush on! Go, go, go! Blush on! Blush on ha, blush on! Patingin, kung blush on pa, mamaya palit pa ha. Okay, ayan, may pang-blush. At dahil dyan, ayan, nanalo ka na. Okay, kunin, ibigulin niya yung mga ano nyo, item nyo. Okay, ayan, dahil na nakilala nyo ng mga kaibigan ni Jollibee, ang muli natin na Bring Me High Tea, kilala nyo, kilala nyo si Jollibee, di ba? Ayan nga, nasaan kayo? Jollibee! sa Jollibee kayo. Okay, yun, alam nyo ba na si Jollibee ay mahilig magpasaya ng mga bata. Kaya naman, si Jollibee daw ay gustong pumunta sa birthday ni Jacob. Ngunit, ngunit, wala daw siyang pamasahe. Paano kaya siya makakapunta? Ayan naman, bring me Bibigay ka sa celebrant? Opo. Oh! Kaninong anak to? Kaninong anak to? Makakapokat ah, kayo. Makakapayat talaga. Oh. Ah. oh, <laughs> oh kanina may yung 1,000. Ayan, dito ka baby. Dali, dito ka baby. Papayag ka, papalit ng cake, tsaka ng mga logo doon or gift. Bibigyan mo kay Jacob yung 1,000? Apo. Opo. Opo. Okay, tal- oh, may, may 2,000 ka naman, okay, ang lucky. Kayo may isa. 1,000. Ayan, kay Bibi Life. So, baby, bayad ka. Bibigyan ka na ng gift prices. Tapos, bibigay mo yung kay Jacob. Ayun, anak ko. Alina ako. Mami ako. Mami, may 3,000 ka na. <laughs> ah, 3,000 na pa. At syempre, joke lang yun. Okay na? Tuloy nyo na, baby. Ayan. Thank you so much. Ayan, balik nyo na kay mami and daddy. Ito na, baby, yung guidance ninyo. Ayan, nabit kayo ito na dito. Okay, thank you so much. Ayan. Mami and daddy, sa ating last game, ito ay ah, adult game. Mommy and Daddy? <laughs> okay. Ayan, kailangan ko kami ng tulong nyo. Need ko po na apat na babae, apat na lalaki. Para sa ating adult game. Adult po adult. Okay. Lahat po ng babanggitin ni ma'am at Please, sir, is the po sa gitna. Ayan. Si Ma'am Dayan, dito na. Alam ko na, presenta ka na. Dito ka na, ma'am. Oh, tatlo na lang sa girls, ma'am. Piano. Uh, ah. si Tita Goyang. <laughs> okay, lapit na po. Ayan. Ito ng palo-palo lang dito, ma'am. Sige na, ma'am. Ayan. Next naman. Oh, isa na lang, ma'am. Uh, ah. Len. Okay, at ang buyas, ayan, dito na po mga kalas na lang ma'am, balikan na lang sila. Si Joyce. Ayan, saan po si Joyce? Ah, dito ka na po, lapit na po, ah, okay. Ayan, apat na sila. Sa, girl, eh, sa boys naman, daddy. Ito daw, saan po yun? Ayan, dito na po. Next po. Si Paul. Ah, si Sir Paul daw po. Dito na po. Kuya James. Kuya. Kuya James daw po sino daw? Si Kuya daw na si... Ayan po, dito na lapit na po. Okay, dito na po. Arvin daw. Ayan, si Arvin daw po. Dito ka na po. Ayan, apat-apat na kayo. Lanayan na pa. May magagawa po ba kayo baby take ma? Uh, siya po yung siyempre magawa kay Jacob. At syempre, sila mami and daddy ay kasali din. Gusto niyo ba yun? Ayan, gusto nyo nang kasali kayo, kaya apat-apat lang. Dahil kayo ay ha, ah, panlima. <laughs> Okay, dito ka, mami. So, unahan ka po. Sir, my daddy, dito ka. One line po kayo. Dito po harap. Dito harap. Dito po yung girls, dito yung boys. One line pa ganun po. Ayun, paharap dito po. Paharap. One line. Dito po yung girls. Yan, mami, dito ka po. Dito po yung boys. Ayan. Forward ka na po. Backward. Okay, backward na po. Backward. Ah. Okay, backward po. Ayan. Ay, mami and daddy, kailangan ko po, yes, mag-iisip po na kayo ng pangalan ng grupo nyo. Ano po ang, ah, sige, mag-group muna kayo. Anong pangalan? Mag-isip kayo ng pangalan ng grupo nyo. Pa? Alright, Jolly Girl. <laughs> Hindi nyo kinaya ang Jolly Girl. At sa, sa Team Boys, nakapag-meeting na po ba? Ano pong tawag sa grupo nyo? Jolly Boys daw. <laughs> Kung may Jolly Girl, mayroon din Jolly Girl. <laughs> Talagang ka-jolly-jolly naman talaga yan. Okay, ang laro natin ay tinatawag na balloon relay. May nakakahanap ko ba ng balloon relay? Pa? Alam na alam ni ma'am. Saan mo nilaro yan, ma'am? Sa Macdo. Ay, Macdo ha? Ah. Alam na. Sabi sa akin ka, ma'am ha? <laughs> Joke lang. Okay, dahil may nakadress, ma'am, dito ka sa dulo. Okay. Ayan. At ang gagawin naman ko, tignan niyo po si Kuya Romar at si Ate Jessa. Ang una kong gagawin is yung logo itataas at ipapasa po pababa. Ayan, pasaw nyo po hanggang sa dulo, makarating sa dulo. Ipasa hanggang makarating sa dulo. Tagal ng voice <laughs> okay. At dahil na S-O-S. Ayan. At ating bibigyan tatakbo po ulit yung second player. At si first player po ay kilos na after nun. At si second layer, ganun po ulit, bibigay po ulit. Papasa pataas, tatakbo po ulit, SOS. At sa side na siya, third layer po ulit, hanggang papunta sa last player. Ang gagawin ni last player, syempre wala na po siyang papasahan ng lobo. Siya na po yung last. Tatakbo po. After po tumakbo, mag-direct sa After po nun is puputungin yung lobo. Ayan. Parang nung narinig doon sa napupunta ko, ikaw na dito. Ganun. <laughs> ayan. Ayan. Okay. Sa, oh, puputukin niyo pa. Ayan. Konting paalala lang po ha. Sa upuan niyo puputukin ah, hindi sa kamay. Okay. Tutok po, paunahan. Lalapit po sa akin at isisigaw ang magic word na Happy Birthday, Jacob. Okay, alam na po ba ang gagawin? Okay, ikaw na, Mami. Bago po tayo nag-start, ano pong masasabi mo sa team ni Daddy? Wala yan. Ayan, wala daw kayo, Daddy. Talo na agad daw. Kaya kayo, Daddy. Ano masasabi mo sa team ni Mami? Basic lang. No, basic, binasic kayo, Mami, para ka nun? Bahala ka dyan. <laughs> okay. Kaya naman, balloon reeling. And one, two, and two. Suka lang ha, two. <laughs> and three. Go, go, go. Ayan na. Mami naman eh. Pinutas mo agad yung bola. Wala pa nga. Ayun natin. Balloon relay. And one. Two. And three. Go, go, go. Ito lang. Yung mga natalo po, ayan, napit, ay, galing po kayo doon yung mga natalo. Ah, okay, susubay ko po kayo isa-isa, ayan. Balik po kayo doon. Balik, okay. At dahil natalo kayo, kayo ay nakakatanggap na parusa. Gusto niyo po ba silang makita ang mag-jumbo hotdog? Ayan, dito kayo pinakayo. Dati siyempre kasama kanila. Ayan, dito ka dati. Okay. Oh, Ayan, pinakali dyan. One line. Andyan po si Kuya Ramon. Ayan, wait lang natin. Para ituturo kung paano gawin ang jumbo hotdog. Ayan, o talaga si Sir Kaldag na kaldag eh. Oh. <laughs> okay. Dahil dyan, wait lang po natin si Kuya Ramon. Okay yung music ng Jumbo Hotdog. Ano masasabi mo dati nasasayaw ka ng Jumbo Hotdog? Ano ba? Eh, ano ito, Basic lang yan. Basic! Ayun na, niya. Basic lang daw. Ikaw, sir, ano masasabi mo kasayaw ng Jumbo Hotdog? Bahala na. <laughs> Bahala na. Ikaw, sir, ano masasabi mo kasayaw ng Jumbo Hotdog? Basic. Oo, oh, talagang basic. Mga ganun ka. Ah, ikaw, sir, ano masasabi mo kasayaw ng Jumbo Hotdog? Wala na. Okay lang. Wala naman, okay na. Ikaw naman, parang di ka masaya, sir, ah. Masaya ka ba ngayong araw? Masaya, okay. Ano sasabi mo sasayaw kang jumbo hot daw? Maliit na bagay. Oh, maliit. Ganyan-ganyan kayo, ah. Talaga, kapag nakita ko hindi magaling at hindi sumasayaw ng jumbo hot dog, iiwan ko dyan, ah. Ayan. Okay, kaya ayan. At Kuya Romar, dito na ka na po sa unahan para... Ayan, palakpakan muna tayo! layo-layo ka kasi matinding kaldagan to. Kaya layo-layo kayo, baka makaldagan na yung bawat isa. Oh. <laughs> okay. Palakpakan po natin ulit sila. Okay. Matali na ako. Diyan ka sa gitna. Kaldag ka din. Okay. baka Hindi pa kita pinapahubog. Nagbibigil lang sa'yo eh. Ikaw siya dito ka lang. Siyempre si Daddy yan, ah, maaari ka ng po dahil alam ko, katuwa ka na sa kaldag mo, sir. Kayong tatlo, ayan, dalawang mahiwan. After niya, may iwan ulit. Pag artist ka lang, galingan ha. Okay, palakpakan naman natin ulit sila. Okay, and galing si Bakter, gusto kasi sumasayaw eh. Ayan, isa. Di ba kawan Okay. Ayan, ah, tayo nga ay mag-Jollibee from half sarap na. Okay, yung mga staff po natin, pakila, pakilabas na po. Yung mga staff po natin, pakilabas na. Dahil once po na wala kayong staff, ay hindi po kayo mabibigyan ng pagkain. Okay. Ang mga adult po ay mabibigyan, makakakuha na chicken and spaghetti, rather Sana daw si Jacob ay lumaking bata, madasalin, at may takot sa Diyos. Bigla na yung hindi din ka, na po na ha. Sabi Ay, Jollibee ah. Kita ka po, mami. Ah. Okay. Ngayon, saan madara ko na tayo sa Candle Blowing ni Billy Jacob. Kaya naman, inakalan ko po lahat tayo. Ayan, hinihingal pa ako. Ayan, magsilayo na po ang lahat para sa ating candle uh, blowing. Patayin na po ba ang lahat? Okay. Kaya naman, sabay-sabay po natin katahan si Jacob na Happy birthday Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. gawin mo lang. <laughs> Three. Alam ko, mami and daddy, hindi lang po si Jollibee ang mayroon akong birthday cake. Para kay Jacob, dahil alam ko, meron din kayong birthday wishes. Ano pong birthday wish mo, mami, kay Jacob? Um, Michael! Sana naging masaya ka ngayong, naging masaya ka today, and naging mapagbigay ka katulad ngayon sa ibang tao, lumaki kang generous, mapagmahal kay Mamu, sa aming lahat. At sana ano, di mo mas matandaan yung memories dito, pero yung yung napag-feel namin sa'yo, sana manatili niya sa heart mo. Yun lang. I love you, Mama. Ayan pala pala. Mommy sa kanyang birthday para sa kanyang anak na si Jacob. At syempre hindi magpapatal si Daddy. Ayusin mo daw yung wish mo. Wish mo. Happy birthday kay po. Um, alam ko hindi niya pa maano itong ano. Pero pag napanood niyo ito, pagkalaki niya, sana ano, maging masaya na. Saka, gusto ko lang ano, ano man yung, dahil kung ano man yung narating namin, masigil lang yung pagkakanya. Ganun lang. Saka, ah, maging mas matahim sa kanya sa amin. Ayun na. Happy birthday ko. I love you so much. Talagang mahal na mahal ni Lagi. Ah, syempre, may mga lola't lola ko ba ito? Hindi ito? Ayan. Nagkabu sila lolo and lola. Ayan. Ito iyak na si Ano pong birthday wish mo para sa iyo? Ako. Ayan. Talagang. Kaya pa yung ganda mo. Ang laki niya, ano, maging magaling siya sa kanyang mga magulang. Okay, talaga nagluluwa si Mami. <laughs> Happy na ba po? Si... Si Dante. Ayun. Asa na po? Ayan si Lolo. Ay, nagpumot. Parang malululo si Lolo. Okay. Ayan. Dito ka dati para nag... Wala na... Sino mo marunong? Ay, naka talaga. Okay. Ayaw na po photographer and videographer. Hello. Uh, best wishes ko sa kaya po ano. Sana maging katulad siya dati niya at saka kung ano. Maging stunt na siya katulad. Okay, sa TV. Ano siya? familiar yung mukha ni Daddy. Ayan, nakikita pala siya. Binubog na yung video. Natama mo yan, Daddy? Kasi ko kumarte, lagi kaming Ayun, di ba? Ikaw kumarte. Mm. Ayun kaya nga, ang probinsyano nga. Ito naman eh. <laughs> Ayan siya pala, familiar si Daddy. Okay, sa mga tita dito. Ayan, sa si Tita Bea. Ayan. Birthday wish mo po. Naiyak na. <laughs> Hi, come, come, come. Come, come. So, yun. Happy birthday, Kong. Di naman naiintindihan yung sinasabi ko ngayon, pero ano, ikaw yung pinaka nagbigay ng purest love sa pamilya na. <laughs> yun lang. Napakasaya namin na dumating ka. Happy birthday. po si Cora. Ayan na kung uh, birthday wish mo sa iyong pamangkin na sobrang pogi gaya mo. Paglaki mo, tuturangin ng babae. <laughs> Ang ganda ng birthday wish mo. <laughs> Bukod sa... Wala na. <laughs> Wala na. Kasi isang pasan ko po. Ayan, saan po si Tita Joy? Happy birthday ko. Um, sana maging mabait na bata kayo ni LA, tsaka maging close kayo hanggang sa paglaki nyo. Yun lang. Pakahaba. Ano ba po? Ayan. Ito naman si, pangalan mo dito? Si Tito Jane. Happy birthday ko. Sana... Sana, sana. Hindi. Sana lumaki kayong ano, matibay, gaya namin, kahit na marami pinagdaanan. Ah, wish ko lang na, ano, lumaki kayong malusog, sa na yun day, eh. paborito ko kayo. Eh. Yun lang, happy birthday. Namin, favorite ko, ah. <laughs> Joke lang, hala. Thank you so much po sa mga nagbigay ng birthday wishes kaya naman punong ng pagmamahal si Baby Jacob. At syempre, alam gusto niya pa pong makasama si Jollibee. Ngunit, may ibang birthday party pa po siya. Kung talagang nagpaglaro pa. <laughs> Ayan, kaya Family for the last time. Ayan. Ano pong masasabi mo sa libo-libo at daan-daan pumunta sa birthday ni Jacob dahil mamaya, libo-libo din ang babayaran niyo. <laughs> Thank you po sa lahat ng mga pumunta. Uh, ah, uh, ah, appreciate po namin sobra dahil nagbigay din ng oras para kay Cob. Um, uh, yun lang, sobrang thankful kami dahil ano, nandito ka. Thank you. Ingat kayo sa pag-uwi. Thank you sa pagpunta, kanatita. Kay Mami, kanatito. Kanatito, ito. Kila Tita Baby. Thank you sa pagpunta, tita. And sa mga kapitahe namin. At tapos sa pamilya ni Jake. Kay Jake, galing pa sa Cavite. Sila Lex, sila Paul, sila Camille. Sino pa ba? Lahat. Gusto kong magitin lahat. Pero ang dami yun. Ayun, sana bicycle. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you so much, Mommy and Daddy. At syempre, Mommy and Daddy, hindi lang ako sila nagpapasalamat sa inyo. In behalf of Jollibee 9th Avenue, kami po ay nagpapasalamat dahil dito niyo po pinili sa Jollibee Night Out na ang birthday ng inyong pinakamamamahal na anak na si Jacob. At syempre, bagay ko. At syempre po, sa mga pumunta, maraming maraming salamat din po. At sa mga gusto po magpabook sa Jollibee na inabi sa kanilang birthday or birthday ng anak nila, uh, ah, mag-drop by lamang po kayo dito sa Jollibee na inabi